你没有抱抱我吧？啊？ <laughs> 没有啊，在看你的厨艺。哇，好丰盛！ れちゃん ลองเลย